Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo el vídeo que os prometí hace algunas semanas. Hasta ahora no me haya sido posible realizarlo, puesto que Half-Life 2 se ha actualizado, ha cambiado el formato de los ficheros y los mods han dejado de ser compatibles. Quería jugarlo con la versión del mod del Oculus Rift y el Racer Hydra para poder tener posicionamiento absoluto, utilizar el arma... Y bueno, por fin, hace nada, hace un par de días, que salió la nueva versión del mod, ya es compatible con el Source SRK 2013, y bueno, voy a jugar la fase del puente, y para que no sea muy pesado lo voy a hacer en dos partes. Primero la ida, desactivo el campo de fuerza y luego la vuelta hasta llegar al coche. Espero que os guste. Pues vamos a empezar con la fase del puente. Os recuerdo que aquí tenemos posicionamiento absoluto, tanto para el arma como para mi cuerpo. Llevo un racer libre aquí en el pecho atado por dentro. Entonces si me acerco a la barandilla, pues tengo la posibilidad de asomarme de agacharme también. En fin, cualquier pequeño movimiento de mi cuerpo, como veis, si me desplazo hacia los lados muy poco, se refleja perfectamente y esto pues contribuye a multiplicar el realismo y también yo creo que evita problemas en la gente que es más sensible a marearse, porque está acostumbrada a que la vista reaccione a cualquier pequeño movimiento del cuerpo, no solamente de la cabeza, que es lo que hacíamos hasta ahora con el Oculus Pero bueno, vamos allá hacer la primera parte del puente, el viaje de ida, que tenemos que desactivar un campo de energía que se encuentra en el otro extremo. Aquí pues lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con los saltos y acabar con los enemigos. Cargamos el arma. Ya veis que utilizo el mando del Xbox 360 porque he perdido el, el a derecho, lo llevo aquí atado en el pecho y no puedo utilizarlo para moverme, así que es una combinación un poco extraña, pero bueno, cuando llegue el nuevo stem de Six Sense, pues tendremos ya mandos de sobra y sensores de sobra para no tener que hacer estas cosas y sobre todo nos quitaremos del medio los cables. aunque uno lleve ya mucho tiempo con el Oculus Rift, y ya no dé tanto, tanto miedo como antes las alturas, yo sigo pensando que, que impone respeto. ¿eh? Con una versión HD del Google será todavía mayor, pero ahora mismo la sensación de estar a decenas de metros de altura sigue siendo, bueno, increíble. Fijaos la gaviota como pasa por allí. Podemos agacharnos y, y acercarnos más al puente, bueno, muy real, ¿eh? Muy real esto. Esto es otra forma de jugar y, la realidad virtual de verdad lo va a cambiar todo. Aquí para seleccionar las armas, luego con la cruceta del mando, que a la derecha tengo la ametralladora, la escopeta. Como tiembla todo porque un tren está pasando por arriba tan visibles y nada que por ahora vamos bien. Ya veremos a la vuelta si son Si sobrevivimos a Alucino, La verdad es que sigo alucinando. Esta fase ya me gustó en su día, hace casi 10 años creo que salió Hardware 2, jugándolo en un simple monitor y bueno, ahora poder verme, verme dentro del juego y, sentir el vértigo y no tengo palabras. Con mucho cuidado. Y ahora vamos a utilizar la ballesta para eliminar a estos enemigos. Fijaos que ahora para apuntar puedo mirar realmente por, la mira telescópica. El otro. Me lo puedo acercar a la cara todo lo que quiera para disparar. mucho mejor esto que pulsar una tecla para hacer zoom. Fijaos cómo podemos mirar. me sigo quedando embobado mirando el arma en, mis manos. Bueno, vamos a seguir cruzando. Otro bichito de estos. Ahora como un tiro de la Magnum de Sucio para acabar con él. como caen las balas delante de mí. Vale, seguimos cruzando. Con mucho cuidado. que había alguien dentro de la caseta. Como puedo utilizar el cuerpo para sumarme un poco y ahí veo ya un enemigo. Y otra que... Quería usar la linterna y en su lugar recargar. Vale, tengo de de la corta. Estos son los soldados que he matado antes. Pues, ¿cómo puedo acercarme para verlos más de cerca? En fin, es otra dimensión. Es otra forma de jugar y, esto no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Vamos a poner otra arma más apropiada. Por aquí y nos acercamos ya a una zona que estará un poco más, más defendida. probablemente nos hagan falta después. Y aquí la cosa se pone ya un poquito más seria. Empezamos. Ya nos salimos visto. Nos han ha tardar en darnos la bienvenida. por pues, si las moscas. nos vayamos a quedar sin munición. Podríamos hacer caer esto, pero ya no sirve de mucho. Así sí va a ser. facilísimo seguirlo con, la mano. Pero tremendamente natural. ninguna tecla para cambiar directamente la arma gravitatoria. Vamos a resetear la posición. De vez en cuando, como no, utiliza la corrección magnética del Oculus Rift, veis que la vista se va, se va moviendo ligeramente, entonces tengo aquí un botón que lo resetea y ya me permite volver a mirar hacia adelante. Recuperamos vida y seguimos que ya casi hemos llegado a la zona para desactivar el campo magnético. nadie por aquí, nadie por aquí, esto es lo que os decía, sin el ras herida este gesto no es posible. Esperemos que la versión final de Oculus Rift traiga también un sensor y que no nos haga depender de, tercero. Vamos a cambiar de arma para eliminar hacia arriba. por ejemplo. sin palabras, la verdad, sin palabras. Esto, esto es algo más que jugar. Bueno, aquí arriba, Vamos a pondrá la cosa. En serio. puedo estar en la escalera y <laughs> con cuidado sacar el arma para creo que eran blindados. Vamos a ver aquí. Despejado. energía para el traje. Esta es la zona que os comentaba. Aquí están los controles para desactivar el campo de energía. Tengo granada. Y aquí podemos recargarnos totalmente. La vida la tenemos a tope. Recargamos la energía del traje que absorberá también los impactos y nos va a venir muy bien porque ahora nos espera un enfrentamiento con una nave. Pues ya solo me queda pulsar este botón para iniciar el regreso.